Mirava tompoko lahy, finaritra tompoko vavy, ankafaliana indray no anolorako anao ary any mety ho toetry ny andro ho an'ny alakamisy, zoma, ny sabotsy ho avy izao. Ao anatin'izay toetry ny andro ho an'ny telo andro manaraka izay moa izany dia. Afapana ny andro amin'ny ankapobeny, saika manerana ny Nosy, any ho any amin'ny sabotsy tolakandro, izany hoe ny sabotsy tolakandro mankany amin'ny alahady any indray no miverina ny andro tena hoe volon'andro ririnina izay ahitana ny erikerika sy ny orana ny orana malefaka amin'iny morontsiraka atsinanan'ny Nosy rehetrarehetra iny. Hojerentsika amin'ny antsipiriany avy hatrany moa izay toetry ny andro izay ho any rahampitso maraina izany dia misy ny zavon-tany na hoe andian-javona Amin'ny afovoan-tany iny ny vao maraina. Aty amin'ny morontsiraka atsinanana kosa dia mbola somary ahitana orana tandrifindrahona kely amin'ny morontsiraka izany, izany hoe morontsiraky ny faritra atsimo atsinanana sy fitovinany iny dia mandrahondrahona hatrany moa ny aty amin'ny morontsiraka rehetrarehetra ho an'ny atsinanana na izany ara, fa ny ankoatr'izay kosa dia ny masoandro mibaliaka no iban-toerana. Ny tolakandro dia mbola maina hatrany ny faritra maro manerana ny nosy ankoatra ny aty amin'ny Aty aty amorontsiraka atsinanana kosa somary mandrahondrahona kely arahana tandrifindrahona kely izany ho an'ny morontsiraky ny faritra atsimo atsinanana sy aty amin'ny manodidididina ny maro antsetra aty makasika ny vinavina ho an'ny maripana moa raha ho an'izay zoma izay dia ah, mbola roa amby roapolo ka hatramin'ny efatra amby roapolo aloha ny ambony indrindra aty amin'ny faritra afovoantany ah, mafapana ihany ah, izay ah, raha ny morontsiraka atsinanana kosa dia efatra amby roapolo ka hatramin'ny dimy amby roapolo ah, degré celsius Fito amby roapolo ka hatramin'ny telo amby telopolo ny motsiraka andrefan'ny nosy, ny mafana indrindra dia ny faritra Menabe hatrany telo amby telopolo degre celsius. Hamarana ny toetry ny andro kosa ho an'ny sabotsy araka ny natsidikitsika teo dia maina ihany aloha ny andro amin'ny ankapobeny fa ny tolakandro izany hoe ny hariva dia efa manomboka mitoera tsikelikely ny tsokan'ny aly izay hisy izany ny andrahona amin'ny ankapobeny natsanan'ny afovoantany mety harany erika izany ny takariva na ny alina Ary ny motsiraka atsinanana kosa dia ahitana orana malefaka any Antalana, Alanjirofo, ary taty amin'ny faritra atsinanana aty Mandrahondrahona, Vatovavy, Fitovinany, Atsimo Atsinanana, ary ankoatr'izay dia mandimby ny rahona sy ny masoandro mahakasika ny vinavina ho an'ny maripana moa dia roapolo ka hatramin'ny efatra amby roapolo ny aty amin'ny roapolo manodidididina ny roapolo degré celsius ka hatramin'ny telo amby roapolo degré celsius ny aty amin'ny afovoantany ny aty morontsiraka atsinanana kosa dia telo amby roapolo ka hatramin'ny fito amby roapolo degré celsius raha toa ka morontsiraka andrefana Sivy amby roapolo ka hatramin'ny telo amby telopolo degré celsius mafana indrindra dia ny faritra Menabe hatrany Morondava, telo amby telopolo degré celsius. Mankasitraka anao nanaraka an'izay hatramin'ny farany a, manasaona hatrany hanaraka ny mety toetry ny andro eto amin'ny televiziona malagasy ary amin'ny manaraka indray, veloma tompoko.